Hello good morning everybody good morning sir good morning sir good morning sir good morning good morning good morning कल जो आपको काम करवाया था in the books of transferor company general entry in the books of transferor company I think वो सबके माइंड में होंगी क्लियर हो गई होंगी we are going to discuss today the journal entry in the books of transferee company जब हम ट्रांसफरी कंपनी की सिचुएशन को पढ़ते हैं तो हमारे सामने दो तरह की प्रॉब्लम आती हैं सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि ये परचेज की नेचर का है या मर्जर की नेचर का है सबसे पहली कंडीशन आप ये देखोगे कि जो हम हमारा अमेलगमेशन हुआ है वो अमेलगमेशन हमारा परचेज की नेचर का है या फिर मर्जर की नेचर का है किस नेचर का है जिस नेचर का हमारा एक तरीके से ये रहेगा उसके अकॉर्डिंग जर्नल एंट्रियाँ जो होंगी वो अलग अलग की जाएंगी उसके अकॉर्डिंग जर्नल एंट्रियाँ हमारी अलग अलग तरीके से की जाएंगी सबसे पहले हम बात करते हैं पोलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड या the nature of the merger जो पांच कंडीशन मैंने कल आपको डिस्कस की थी आपके साथ वही पांचों कंडीशन हमारी यहाँ लागू होती हैं पांच कंडीशन कल कौन कौन सी बताई थी हेलो कल मैंने आपको पांच कंडीशन डिस्कस की थी ट्रांसफरी कंपनी की पुस्तकों में जब हम एंट्रियां करते हैं तो उस टाइम पे कम से कम मर्जर की स्थिति को होने के लिए पांच कंडीशन का होना जरूरी है पांच कंडीशन हमारी कौन कौन सी रहेंगी एक तो 90 परसेंट शेयर वाली दूसरी हमारी ऐसे स्टोर जो हमारी लाइब्रेरीज हैं उनको रिवाइज वैल्यू लिया जाए हाँ उनको पुस्तक मूल्य के ऊपर लिया जाए सारे की सारी संपत्तियां जो हैं वो रियलाइजेशन सारे के सारे के सारे दायित्व ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा ले लिए जाए हम्म। ठीक है इसी तरीके से हमारी लगभग ये और शेयर होल्डर को शेयर शेयरों के बदले शेयर ही दिए जाएं अगर कोई पार्शियल शेयर है तो उसकी जगह पे उनको कैश में पेमेंट की जा सकती है ठीक है तो इस तरीके से पांच कंडीशन आपको बताई थी अगर ये पांचों कंडीशन अप्लीकेबल होती हैं तो उस कंडीशन में वो क्या माना जाएगा मर्जर की स्थिति का एक तरीके से एमेलजनेशन माना जाएगा अब पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड भी हमारा लगभग वही है सेम है ये कहता है कि the method is adopted when the amalgamation is the nature of merger वही चीज आ गई कि मर्जर की नेचर का है हम ये मान के चलते हैं in such a case the minimal change are made in aggregation of the asset and liabilities of the amalgamating company जो कंपनी अमेजमेंट हो रही है जिसका हम अमेजमेंट कर रहे हैं उसके एसेस्ट और लाइबिलिटीज में कोई थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जाता है अदरवाइज हमारी as it is face value के ऊपर उनको लिया जाएगा following procedure is adopted while making entry and this method इस मेथड के अंदर नीचे कुछ कंडीशन दी गई हैं एसेट्स और लाइब्रेटीज के संबंध में वो हमारी अप्लीकेबल रहेंगी उनको ध्यान में रखते हुए हमें उनकी वैल्यू को एडजस्ट करना है सबसे पहला हमारा आता है the assets and and reserve of the transferee company are recorded by the transferee company at their existing carrying amount and in the same form as at the date of amalgamation जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मर्जर की स्थिति हमारी तब होती है जब एसेस्ट और लाइबिलिटीज फेस वैल्यू के ऊपर लिए जाते हैं उनमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया जाता वही बात ये यहाँ पे कह रहा है कि एसेस्ट और लाइबिलिटीज ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा सेम उसी वैल्यू के ऊपर ली जाएंगी जो पुस्तक मूल्य एमेजमेशन के समय दिखाया गया है जो एमेजमेशन के समय पुस्तक मूल्य दिखाया गया है जितने भी एसेट हैं लाइब्रेरीज हैं और जितने भी रिजर्व हैं सेम उसी वैल्यू के ऊपर उनको पुस्तकों में दिखाया जाएगा दूसरा यह कहता है the balance of the profit and loss account of the transfer company is aggregated with the balance of the transfer company and और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ये कहता है कि जो ट्रांसफरर कंपनी है उसका प्रॉफिट और लॉस का जितना भी बैलेंस है प्रॉफिट या लॉस का जितना भी बैलेंस है वो सारे का सारा बैलेंस ट्रांसफरी कंपनी के बैलेंस के साथ है जोड़ के दिखाया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस को हम जोड़ के दिखाएंगे जितना भी हमारा बैलेंस है उस बैलेंस के साथ ट्रांसफरी कंपनी का जितना भी प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में उसको ऐड करेंगे जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस हमारा पुस्तक मूल्य में दिखाया जाएगा थर्ड कंडीशन ये कहता है the identity of the reserve is preserve and they are sure in the balance sheet of the transferee company in the same form in which they appeared in the balance of a uh, balance sheet of the transfer company transfer company की पुस्तकों में जो जो रिजर्व दिखाए गए हैं जिस जिस फॉर्म में दिखाए गए हैं वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिखाया गया है या फिर डिविडेंड डिक्लेरेशन रिजर्व दिखाया गया है या अन्य किसी तरह का कोई भी रिजर्व दिखाया गया है सेम उसी तरीके से उसी फॉर्म में वो रिजर्व ट्रांसफरी कंपनी की पुस्तकों में भी दिखाए जाएंगे उनका एग्जिस्टेंस को ख़त्म नहीं करना है वो एग्जिस्टेंस एज इट इज़ हमें रखना है जनरल रिजर्व को छोड़ के बाकी जितने भी रिजर्व हैं वो सारे के सारे हमारे एज इट इज़ हमें शो करने हैं जनरल रिजर्व और गुडविल जो चीज़ों का हमें ध्यान रखना है जनरल रिजर्व या कैपिटल रिजर्व जो होगा वो एक बैलेंसिंग फिगर के रूप में हम शो करेंगे for example general reserve of the transfer company became the general reserve of the transferee company same इसी तरीके से कैपिटल रिजर्व जो ट्रांसफर कंपनी का था वो हमारा ट्रांसफरी कंपनी का कैपिटल रिजर्व बन जाएगा इसी तरीके से कोई और दूसरा रिजर्व है डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व दे दिया तो वो ट्रांसफर कंपनी का general dividend equalisation reserve transferee company का जनरल इसे ये डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व बन जाएगा तो इस तरीके से रिजर्व के जो बैलेंस होंगे वो हमें एज इट इज रखने हैं फोर्थ कंडीशन क्या कहता है the difference between the amount recorded as share capital issued on the one hand and the amount of share capital of the transfer company on the other hand is adjusted in reserve जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनरल रिजर्व को हमें एक तरीके से सबसे लास्ट में मेंशन करना है जो भी हमारा बैलेंसिंग फिगर रहेगी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का लाइबिलिटीज और एसेट्स के टोटल के बैलेंसिंग फिगर जितनी भी रहती है परचेज कंसिडरेशन को कंसिडर करने के बाद वो सारे का सारा बैलेंस हमें कहाँ शो करना है रिजर्व में शो करना है उसको हम रिजर्व में दिखाएंगे the following journal entry are made in the books of transferee company transferee company की पुस्तकों में एंट्रियां हमारी कौन कौन सी की जाएंगी सबसे पहले तो बिजनेस को परचेज करने की एंट्री हम करेंगे ट्रांसफरी कंपनी किसी दूसरी कंपनी के बिजनेस को परचेज कर रही है तो परचेजिंग की एंट्री हम करेंगे परचेजिंग की एंट्री करने के लिए business purchase account debit to liquidator of a transfer company payment किसको करनी है लिक्विडेटर को ट्रांसफर कंपनी जिसका लिक्विडेशन हो रहा है जिसका समापन हो रहा है उसकी लिक्विडेटर को हमें पेमेंट करनी पड़ेगी तो उस कंडीशन में जो बिजनेस परचेज किया उसको हम डेबिट कर देंगे डेबिट वाट का मीन और क्रेडिट वाट गोज आउट हाँ हमारे पास से पैसा आएगा वो किसको देना है लिक्विडेटर को देना है समापक को देना है निस्तारक को देना है लिक्विडेटर का मतलब होता है निस्तारक एक ऐसा व्यक्ति जो न्यायालय के द्वारा या कोर्ट के द्वारा कंपनी का लिक्विडेशन करने के लिए कंपनी का समापन करने के लिए नियुक्त किया जाता है उस व्यक्ति को हम लिक्विडेटर का नाम देते हैं तो उसके खाते में पैसे जाएंगे उसको हम क्रेडिट कर देंगे to liquidator of the transfer company ठीक है उसके बाद सेकेंड एंट्री हमारी होगी कि हमने बिजनेस में क्या क्या परचेज किया बिजनेस तो हमने परचेज कर लिया लेकिन बिजनेस में हमारे पास वास्तव में क्या क्या चीज आई किन किन चीजों को हमने परचेज किया उन चीजों को कंसिडर करेंगे एसेट्स जितने भी होंगे उनको डेबिट कर दिया जाएगा और लाइब्रेटी जितनी भी होंगी उनको हम क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे एसेट्स जितनी भी होंगे उनको हम डेबिट करेंगे और जो भी हमारी लाइबिलिटीज रहेंगी उनको क्या कर दिया जाएगा क्रेडिट कर दिया जाएगा sundry assets account debit to sundry liabilities उसके बाद जितने भी प्रोविजन हैं उनको क्रेडिट करोगे संपत्तियों के संबंध में प्रोविजन जितने भी बनाए गए हैं सारे के सारे क्रेडिट किए जाएंगे इसके अलावा जो भी हमारा रिजर्व है सरप्लस है या अन्य किसी तरह का कोई भी एक्यूमलेटेड प्रॉफिट है एक्यूमलेटेड प्रॉफिट है जो संचित लाभ है उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा और लास्ट टर्म जो रहेगी इसमें वो हमारी रहेगी बिजनेस परचेज का परचेज कंसिडरेशन लिक्विडेटर कंपनी के द्वारा जितने भी सॉरी लिक्विडेटिंग कंपनी के द्वारा जितना भी एक तरीके से लिक्विडेशन के लिए परचेज कंसिडरेशन चुकाया जाता है वो क्रेडिट किया जाएगा टू बिजनेस परचेज के अंतर्गत हम उसको शो करेंगे और जितना भी मूल्य होगा वो सामने लिख दिया जाएगा बैलेंसिंग फिगर अगर किसी तरह की रहती है तो उसको रिजर्व के अगेंस्ट हम क्या करेंगे एडजस्ट करेंगे रिजर्व के अकॉर्डिंग हम उसको एडजस्ट करेंगे ध्यान रहे सेम इसी तरीके से परचेज कंसिडरेशन को डिस्चार्ज करने के लिए लिक्विडेटर कंपनी या transfer transferee company purchase consideration को जब पे करती है चुकाती है तो उसके लिए भी वो जनरल एंट्री करेगी किसको पे करेगी लिक्विडेटर को पे करेगी liquidator of the transfer transfer company account debit liquidator of the transfer company account है डेबिट इसको क्या क्या दिया सिक्योरिटी प्रीमियम अगर कोई है या फिर शेयर कैपिटल शेयर पूंजी जितनी चुकाई है जितने शेयर दिए गए हैं वो शेयर कैपिटल अगर प्रीमियम पे शेयर इश्यू किए गए हैं तो प्रीमियम और टू बैंक अगर नगद में कोई राशि चुकाई गई है तो उसके लिए टू कैश या टू बैंक ठीक है ये तीन एंट्री मुख्य रूप से रहेंगी इसके अलावा जो भी हमारे रिजर्व वगैरह हैं उन रिजर्व को ट्रांसफर करने के लिए हम एंट्री करते हैं या कोई एक्सपेंसिस का किसी तरह का भुगतान किया गया है तो उन एक्सपेंसिस का भुगतान करने के लिए एंट्रियां की जाती हैं सबसे पहले इसमें आता है कि to transfer expenses of liquidation liquidation के एक्सपेंसिस अगर ट्रांसफर कंपनी के द्वारा पे किए जाते हैं लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस अगर ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा पे किए जाते हैं कल हमने एक सिचुएशन पढ़ी थी कि ट्रांसफरर कंपनी अगर खुद पे करती है तो उसके लिए वो एंट्री करती है realisation account debit to bank account और अगर ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा पे किए जाते हैं तो दो सिचुएशन होती है कि या तो कोई भी एंट्री मत करो या फिर दो एंट्री हमें करनी होती है एक तो जिस टाइम पे हम पेमेंट करते हैं उस टाइम पे और दूसरी जब वो पेमेंट वापिस रिसीव करते हैं ट्रांसफरी कंपनी से तब तो उसके लिए एंट्री करेंगे transfer company account debit to bank account और जब रिसीव होंगे तो bank account debit to transfer company account दो तरह की हमने एंट्रिया की थी यहाँ पे ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा अगर एक्सपेंसेस पे किए जाते हैं तो ट्रांसफरी कंपनी अपनी पुस्तकों में उसके लिए एंट्री करेगी general reserve account debit to bank account उनको जनरल रिजर्व से राइट ऑफ करेगी ठीक है उसके बाद आता है for the formation expenses of the transfer company जो भी हमारे फॉर्मेशन एक्सपेंसिस होते हैं नई कंपनी को फॉर्मेट करने के लिए नई कंपनी को बनाने के लिए जब हम नई कंपनी क्रिएट करते हैं तो नई कंपनी एक तरीके से क्रिएट होगी उस टाइम पे हम जो एंट्री करेंगे उसके लिए रहेगा share issue expenses account debit जितने भी एक्सपेंसिस की expenses and losses are debit and उनका जो भी संबंधित खाता रहेगा क्रेडिट व्हाट गोज आउट तो share issue expenses account debit to bank account अगर नए शेयर नए शेयर इशू किए जाते हैं या नई कंपनी फॉर्मेट की जाती है तो उसके लिए बेसिकली ये एंट्री हमारी रहेगी उसके बाद आता है दूसरा मेथड इसी में परचेज मेथड जैसा कि आपको बताया गया है कि परचेज मेथड में संपत्तियां और लाइबिलिटीज रिवाइज वैल्यू के ऊपर लिए जाते हैं उनको मूल्य में परिवर्तन करके या तो उनके मूल्य में कोई कमी होगी या फिर कोई मूल्य में बढ़ोतरी होगी जैसे लैंड ऑन बिल्डिंग के मूल्य होते हैं वो लगातार लगभग लग बढ़ते हैं और जो अन्य एसेसरीज अन्य स्थायी संपत्तियां होती हैं उनके मूल्य लगातार कम होते हैं तो घटे हुए मूल्य के ऊपर या बढ़े हुए मूल्य के ऊपर एडजस्टेड वैल्यू के ऊपर कहने का मतलब ये है कि एडजस्टेड वैल्यू के ऊपर अगर एसेस या लाइबिलिटीज ली जाती हैं तो उनको हम परचेज कंसिडरेशन या परचेज मेथड के अंतर्गत कंसिडर करते हैं इसमें सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ कि the assets and liabilities of the transferor company are incorporated in the books of transferring company in either of the following way दो तरीके हमारे हो सकते हैं दो तरीके से हम इनको एक तरीके लिखेंगे या तो बुक वैल्यू के ऊपर लिखते हैं तो बुक वैल्यू के ऊपर जो संपत्तियां ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा ली जाती हैं ये चीज माइंड में रखनी है कि जो संपत्तियां ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा ली जाती हैं केवल उन्हीं संपत्तियों की एंट्री ट्रांसफरी कंपनी की पुस्तकों में करनी है जो संपत्तियां और जो दायित्व नहीं लिए जाते उनको डायरेक्टली पेमेंट हम कर देंगे उनकी किसी तरह की कोई भी एंट्री यहाँ पे नहीं करोगे तो दूसरी कंडीशन ये कहता है कि the purchase consideration is allocated to individual identifiable assets and liabilities on the basis of their fair value जो भी उनकी फेयर वैल्यू होती है मार्केट वैल्यू होती है उन मार्केट वैल्यू के आधार पे एसेट्स और लाइबिलिटीज की जो वैल्यू होंगी वो भुगतान की जाएंगी उनकी पेमेंट की जाएगी उसके बाद जो जनरल रिजर्व है कैपिटल रिजर्व है और अन्य किसी तरह का कोई भी रिजर्व है ट्रांसफरी कंपनी की पुस्तकों में नहीं दिखाया जाएगा ये माइंड में आपको रख के चलना है कि अगर परचेज की नेचर का हमारा एमेजमेशन है तो उस कंडीशन में किसी भी तरह का कोई भी जनरल रिजर्व या अन्य किसी तरह का कोई भी रिजर्व हमारा है कैपिटल रिजर्व है या और कोई रिजर्व है उसको हम पुस्तकों में नहीं दिखाएंगे केवल एक रिजर्व को छोड़ के दैट इज स्टेचुरी रिजर्व वैधानिक रिजर्व अगर किसी तरह का है लीगल रिजर्व किसी तरह का अगर है तो वो हमें शो करना है अदरवाइज किसी भी रिजर्व को हमें बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है ये स्टेचुरी रिजर्व ये कौन सा होता है जी स्टेचुरी रिजर्व हमारा कई बार हमें कानूनी दायित्व को पूरा करने के लिए कंपनी बाउंड्री कर दी जाती है कि आपको स्टेचुरी रिजर्व बनाना है वैधानिक उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए विधान के द्वारा कोई बाउंडेशन अगर लगा दी जाती है उनको पूरा करने के लिए जो रिजर्व क्रिएट किया जाएगा उसको स्टेचुरी रिजर्व बोलते हैं ठीक है तो इस तरह का रिजर्व बनाने के लिए अगर कंपनी को बाउंड कर दिया जाता है तो इसका तो एग्जिस्टेंस हमें एज इट इज रखना है बाकी किसी भी रिजर्व को कंपनी की बैलेंस शीट में हमें शो नहीं करना है उसके बाद थर्ड कंडीशन कहता है कि in order to preserve the identity of the statutory reserve it is usual to carry forward any statutory reserve of the transferor company as such investment allowances reserve या फिर development allowances reserve export profit reserve ये हमारे सारे के सारे स्टेचुरी रिजर्व के पार्ट हैं स्टेचुरी रिजर्व के अलग अलग ये नाम से आइडेंटिफाई कर रखे हैं कि इन्वेस्टमेंट अलाउंसिस अगर किसी तरह के दिए जाते हैं तो उसके लिए एक रिजर्व क्रिएट किया जाता है इन्वेस्टमेंट अलाउंसेज रिजर्व इसी तरीके से डेवलपमेंट अलाउंसेज अगर किसी को एम्प्लॉय को दिए जाते हैं तो एम्प्लॉय को डेवलपमेंट अलाउंसेज देने के लिए जो रिजर्व क्रिएट किया जाएगा development allowances reserve export profit reserve same इसी तरीके से एक्सपोर्ट बिजनेस को क्रिएट करने के लिए होता है इस तरह के कोई भी रिजर्व अगर हैं तो उनको उसी नाम से उसी नाम से जो नाम हमारा ट्रांसफर कंपनी की पुस्तकों में दिया हुआ है उसी नाम से ट्रांसफरी कंपनी अपनी पुस्तकों में शो करेगी उसका नाम भी परिवर्तन नहीं कर सकती है ये ध्यान रहे उसके बाद कहता है it is done by debiting amalgamation adjustment account and crediting the statutory reserve account इसके लिए ट्रांसफरी कंपनी अपनी पुस्तकों में एंट्री करेगी amalgamation adjustment account debit to statutory reserve account समझ में आ गया जनरल एंट्री क्या करेगी amalgamation adjustment account debit to statutory reserve account ठीक है उसके बाद आता है adjustment account is shown on the asset side balance sheet जब भी हम तैयार करेंगे ट्रांसफर कंपनी और transferee company after the amalgamation transferee company की जब भी हम बैलेंस शीट तैयार करेंगे तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में जहां हमारे current and non current asset दी हुई होती है उनमें अदर करंट एसेट का एक आपको कॉलम मिलेगा वहां पे हमें शो करना है एडजस्टमेंट ए रिजर्व अकाउंट उसको एडजस्टमेंट ए जो भी हमारा है उसको कहाँ शो करोगे अदर करंट एसेट के कॉलम के अंतर्गत आपका शो किया जाएगा ये ध्यान रहे मिसकलेशन एक्सपेंडिचर का हेडिंग हम अब तैयार नहीं करते हैं तो मिसकलेशन एक्सपेंडिचर के अलावा कहाँ दिखाओगे इसको अदर करंट एसेट के अंतर्गत इसको शो करोगे when the identity of the statutory reserve is no longer required अगर फ्यूचर में कोई ऐसा एमेजमेशन आ जाए ऐसा प्रोविजन आ जाए ऐसा अमेंडमेंट आ जाए शोधन आ जाए कि हमें आगे एडजस्टमेंट सॉरी स्टेचुरी रिजर्व दिखाने की जरूरत नहीं है तो रिवर्स एंट्री करके हम इसको क्या कर देंगे खत्म कर देंगे रिवर्स एंट्री क्या हमने जिस टाइम पे बनाया उस टाइम पे क्या एंट्री की होगी amalgamation adjustment account debit to statutory reserve और जब इसको खत्म करेंगे तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी statutory reserve account debit to amalgamation adjustment account future में अगर हमें इसको खत्म करना है तो इसकी रिवर्स एंट्री कर दोगे statutory reserve account debit to amalgamation adjustment account ये एंट्री करके आप इनको दोनों को कैंसिल कर दोगे उसके आता है हमारा fourth point a the purchase consideration exceed the value of the net assets अब सेम सिचुएशन हमारे यहाँ पे भी आ जाती है कि एसेस्ट और लाइब्रेटीज का बैलेंस अगर बराबर नहीं होता जब हम बिजनेस को परचेज करते हैं तो ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा जो अमाउंट पे की जाती है वो परचेज कंसिडरेशन के लिए पे की जाती है और परचेज कंसिडरेशन हमारा कैसे निकलेगा एसेस्ट माइनस है लाइब्रेटीज दोनों चीज़ों का बैलेंस हमारा एडजस्ट करने के बाद भी अगर परचेज कंसिडरेशन हमारा कम या ज़्यादा रहता है तो उस कंडीशन में उसको आप कहाँ एडजस्ट करोगे गुडविल के अगेंस्ट आप उसको एडजस्ट करोगे कोई भी ऐसा परचेज कंसिडरेशन अगर ज़्यादा होता है तो गुडविल के अगेंस्ट एडजस्ट किया जाएगा और अगर कम रहता है तो कैपिटल रिजर्व से आप उसकी भरपाई करोगे समझ में आ गया पॉइंट वहां पे हमें सिर्फ जनरल रिजर्व या अन्य किसी तरह का पार्टिकुलर रिजर्व का नाम देके हम वहां से जो हमारा मर्जर की स्थिति का था उसमें अन्य किसी लीजरों के द्वारा हम उसको एडजस्ट करते थे लेकिन यहाँ पे आप किसके अगेंस्ट एडजस्ट करोगे अगर ज्यादा है तो गुडविल के अगेंस्ट और कम है तो कैपिटल रिजर्व के अगेंस्ट आपको ये चीज ध्यान में रखनी है ठीक है उसके बाद आती हैं जनरल एंट्रिया हाँ सर हाँ क्या कह रहा था कुछ नहीं जी अच्छा तो माइक ऑफ कर दिया यार काम ना आवाज आऊं गलत बैकग्राउंड की आवाज आ रही थी इसलिए बोल रहा उसके बाद आता है द फॉलोइंग जनरल एंट्रियां will be made in this regard journal एंट्रियां कौन कौन सी सेम उसी तरीके से बिजनेस को परचेज करने की एंट्री आप यहां भी करोगे business purchase account debit to तो liquidator of a transferor company account अब लिक्विडेटर को क्या क्या भुगतान किया उसके लिए थर्ड एंट्री हमारी रहेगी अब पहले हमें बिजनेस परचेज में क्या क्या आइटम हमने परचेज किए हैं उनकी एंट्री करोगे सनरी एसेस जो जो एसेस ली गई है उनको टू सनरी लाइब्रेटीज जो जो लाइब्रेटीज ली गई हैं उनकी और टू स्टेचुरी रिजर्व अगर कोई है टू स्टेचुरी रिजर्व अगर कोई है अदरवाइज स्टेचुरी रिजर्व की आप अलग से भी एंट्री कर सकते हो ये ध्यान रखना है स्टेचुरी रिजर्व की अलग से एंट्री करना चाहो अलग से एंट्री हो जाएगी और to business purchase business purchase जितने का किया वो अमाउंट आपकी यहाँ शो करोगे उसके बाद बैलेंसिंग फिगर हमारी रहती है तो बैलेंसिंग फिगर के रूप में अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है लाइबिलिटीज़ और परचेज कंसिडरेशन का तो बैलेंसिंग फिगर गुडविल के रूप में आएगी और अगर डेबिट साइड सनरी एसेस्ट हमारी ज़्यादा हैं तो बैलेंसिंग फिगर हमारी किसके रूप में आएगी कैपिटल रिजर्व के रूप में आएगी ठीक है उसके बाद थर्ड एंट्री आती है लिक्विडेटर को भुगतान की लिक्विडेटर को हम क्या क्या भुगतान करेंगे इसके लिए हमारी जनरल एंट्री रहेगी liquidator of the transferor company account debit to share capital अगर शेयर कैपिटल भुगतान की जाती है शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल अगर प्रीमियम पे दिया जाता है शेयर अगर प्रीमियम पे इश्यू किए जाते हैं तो साथ में प्रीमियम को क्रेडिट कर दिया जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम और टू बैंक अकाउंट ये जनरल एंट्री मुख्य रूप से आप इसमें करोगे इसके अलावा स्टेचुरी रिजर्व की मैंने आपको बताई है स्टेचुरी रिजर्व की एंट्री आपको करनी होगी उसके लिए amalgamation adjustment account debit to statutory reserve account ठीक है ये एंट्री रहेगी इसके अलावा जो भी हमारी गुडविल कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे एसेस्ट में गुडविल भी दी हुई होती है और जो बैलेंसिंग फिगर आती है वो कैपिटल रिजर्व से हम इसको राइट ऑफ भी करते हैं अब एक स्थिति देखिए कोई भी ऐसी कंपनी कोई भी ऐसी कंपनी जिसकी संपत्तियां ज्यादा हों और लाइबिलिटीज कम हों और परचेज कंसिडरेशन उसको कम दिया जा रहा हो कहने का मतलब क्रेडिट साइड उसकी कम हो परचेज कंसिडरेशन कम दिया जा रहा हो तो उस स्थिति में जिस कंपनी का परचेज कंसिडरेशन कम है इसका मतलब अल्टीमेटली वो कंपनी लॉस में थी और लॉस में थी तो उसकी गुडविल का सवाल ही पैदा नहीं होता तो बैलेंस शीट में अगर किसी तरह की कोई गुडविल दे रखी है और कैपिटल रिजर्व से हमने एक तरीके से बैलेंसिंग फिगर के रूप में हमने कैपिटल रिजर्व निकाला है तो गुडविल को और कैपिटल जो कैपिटल रिजर्व है उसको हम क्या कर देंगे आपस में राइट ऑफ कर देंगे उसको राइट ऑफ करने के लिए भी हम एंट्री करेंगे ठीक है तो जो भी हमारा इसके लिए एंट्री रहेगी आगे मैं बता दूंगा इसको goodwill account debit to capital reserve या capital reserve account debit to goodwill account ठीक है जो भी हमारी संबंधित एंट्री रहेगी गुडविल को अगर बढ़ाना है तो goodwill account debit to capital reserve और अगर गुडविल को खत्म करना है एलिमिनेट करना है तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी capital reserve account debit to goodwill account capital reserve account debit to goodwill account ये ध्यान रहे अब किसी तरह के एक्सपेंसिस का भुगतान किया जाता है तो सेम वही स्थिति जब मर्जर की स्थिति थी, थी तो हमने जनरल रिजर्व से एक्सपेंसिस का भुगतान कर दिया था general reserve account debit to bank account यहाँ पे हमें गुडविल या कैपिटल रिजर्व से एक्सपेंसिस का भुगतान करना पड़ेगा गुडविल अकाउंट डेबिट या capital reserve account debit to bank account किसी भी तरह के कोई भी एक्सपेंसिस का भुगतान किया जाता है खासकर लिक्विडेशन से संबंधित और अगर फॉर्मेशन के एक्सपेंसिस होते हैं तो फॉर्मेशन के एक्सपेंसिस का भुगतान हमने वहां पे शेयर इश्यू एक्सपेंसिस के रूप में दिखाया था share issue expenses account debit to bank account लेकिन यहाँ हम दिखाएंगे primary expenses account debit to bank account ठीक है ये डिफरेंस जो है वो आपको नॉर्मली कंसिडर करके चलने जैसा कि अभी बताया कि गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए हम एंट्री करेंगे गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए एंट्री करोगे तो capital reserve account debit to goodwill account इसके अलावा write off the primary expenses primary expenses किसी भी तरह के अगर हैं तो उनको राइट ऑफ करने के लिए एंट्री की जाएगी प्राइमरी एक्सपेंसिस के लिए कैपिटल रिजर्व यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना कि जनरल रिजर्व का तो नाम ही नहीं आएगा कहीं भी जो भी चीज राइट ऑफ करोगे आप कैपिटल को रिजर्व में से राइट ऑफ करोगे कैपिटल या कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट या surplus account debit to primary expenses या अदर एक्सपेंसिस किसी भी तरह का कोई होता है तो उसको राइट ऑफ करने के लिए एंट्री यहाँ से आप करोगे ठीक है अब एक नॉर्मल सा क्वेश्चन देखिए इलिस्ट्रेशन इससे बहुत सारे जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे आपके सामने एक इलिस्ट्रेशन दी हुई है following are the balance sheet of A limited and B limited as on thirty first March two thousand fifteen इसमें आपको शेयर होल्डर फंड में दो चीजें दी हुई मिलेंगी ए कंपनी की और बी कंपनी की शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है तीन लाख रुपए की और आठ लाख रुपए की ग्यारह परसेंट परफॉरेंस शेयर कैपिटल दे रखी है बी लिमिटेड की दो लाख साठ हजार रुपए की जनरल रिजर्व हमारा दे रखा है बारह लाख और तीन लाख रुपए का स्टेचुरी रिजर्व दे रखा है एक लाख बीस हजार रुपए का और पैंतीस हजार रुपए का सरप्लस दिया हुआ एक लाख पैंतीस हजार रुपये का और तिरसठ हजार रुपए का अदर करंट लाइबिलिटीज में non current non current liabilities हमारी है पिछहत्तर हजार रुपए के डिवेंचर और करंट लाइबिलिटीज में है तीन लाख पचपन हजार रुपये और दो लाख है पंद्रह हजार रुपये करंट एसेस्ट में नॉन करंट एसेस्ट में हमारी फिक्स एसेस्ट है पैंतीस लाख की दस लाख अट्ठाईस हजार की और करंट एसेस्ट दे रखे हैं तेरह लाख दस हजार रुपए की और सात लाख है बीस हजार रुपए की नीचे कहता है कि on the first April two thousand fifteen A limited take over B limited A limited take over B limited कहने का मतलब बी लिमिटेड कौन सी कंपनी हुई ट्रांसफरर कंपनी और ए लिमिटेड कौन सी कंपनी हुई transferee company A limited business को परचेज कर रही है बी लिमिटेड का बिजनेस जो वो परचेज किया जा रहा है on the following term A limited will issue one lakh equity share of ten each at par to the equity share holder of B limited B limited के शेयर होल्डरों की अगर बात करें तो बी लिमिटेड के इक्विटी शेयर के थे आठ लाख के बी लिमिटेड के इक्विटी शेयर कितने के थे आठ लाख के जबकि यहाँ पे पूंजी कितनी पे की जा रही है एक लाख गुना में दस दस लाख रुपए की टोटल अमाउंट जो वो दी जा रही है बी लिमिटेड के इक्विटी शेयर होल्डर को दूसरी कंडीशन क्या कहता है A limited will issue three lakh eleven percent preference share of rate hundred each तीन लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो वो पे की जा रही है preference share capital B limited की कितनी थी बी लिमिटेड की अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात करें तो दो लाख साठ हजार रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दी हुई है जबकि इनको पेमेंट कितने की की जा रही है तीन लाख रुपए की पेमेंट की जा रही है तीन हजार eleven percent preference share of rate hundred each ठीक है डिवेंचर की जब बात करते हैं तो डिवेंचर बी लिमिटेड के will be taken over by A limited and then converted into the equal number of 13% percent debenture by the same denomination B limited के डिवेंचर थे पिछहत्तर हजार रुपए के अब यहाँ पे 12 परसेंट डिवेंचर थे देखिए 12 परसेंट डिवेंचर थे पिचहत्तर हजार रुपए के जबकि ए लिमिटेड ये कहता है कि उनको सेम मूल्य के ऊपर ले लिया और उनको बाद में क्या कर दिया कन्वर्ट कर दिया थर्टीन परसेंट डिवेंचर में कन्वर्ट कर दिया गया है तो तेरह परसेंट डिवेंचर हमने उनको बना दिया इसके लिए हम एक अलग से जनरल एंट्री करेंगे twelve percent debenture account debit to thirteen percent debenture account ठीक है अलग से जनरल एंट्री इसके संबंध में की जाएगी उसके बाद नेक्स्ट हमारा रहता है ये कहता है you are required to pass journal entry and prepare Important ledger account in the books of, of B Limited, gave journal entry in the books of A Limited, and redraft the balance sheet of A Limited after amalgamation, assuming that the amalgamation is in the nature of merger and amalgamation in the nature of a purchase. हमें दोनों ही सिचुएशन में जनरल एंट्रियां करनी है एक तो जब हमारा मर्जर की स्थिति का हो और दूसरा हमारा जब परचेज की स्थिति का हो तो आपको माइंड में एक चीज क्लियर करके चलनी है कि चाहे मर्जर की स्थिति हो चाहे परचेज की स्थिति हो जो ट्रांसफरर कंपनी की पुस्तकों में एंट्रियां की जाएंगी उनमें किसी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा बी लिमिटेड की पुस्तकों में जो भी एंट्री आप करोगे उनमें किसी तरह का कोई भी परिवर्तन आपको नहीं करना है वो हमारी एज इट इज रहेंगी सेम रहेंगी दोनों कंडीशन में दोनों ही सिचुएशन में जो ट्रांसफरी कंपनी है ए लिमिटेड उसकी पुस्तकों में स्टेचुरी रिजर्व की एंट्री को छोड़ के लगभग बाकी एंट्रिया उसमें भी सेम रहती हैं स्टेचुरी रिजर्व की एंट्री को छोड़ के बाकी एंट्रिया लगभग उसमें भी सेम रहती हैं तो सबसे पहले हम परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन करते हैं परचेज कंसिडरेशन का मैंने आपको बताया था कि दस लाख रुपए के इक्विटी शेयर दिए जा रहे हैं और तीन लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर दिए जा रहे हैं तो टोटल अमाउंट हमारे यहाँ पे तेरह लाख रुपए जो होगा वो क्या हो जाएगा परचेज कंसिडरेशन हो जाएगा तेरह लाख रुपए का परचेज कंसिडरेशन आ जाएगा उसके बाद आते हैं ट्रांसफर कंपनी की पुस्तकों एंट्री है जनरल एंट्री सबसे पहले एसेस्ट को बेचने के लिए हम क्या एंट्री करते हैं realisation account debit to sundry assets क्या एंट्री करोगे realisation account debit to sundry assets sundry assets में हमारे पास बी लिमिटेड की पुस्तकों में क्या दिखाया फिक्स एसेस्ट और करंट एसेस्ट दो तरह के एसेस्ट हैं दोनों तरह के एसेस्ट को जोड़िए और रिलाइजेशन में उसको ट्रांसफर कर दीजिए ऊपर बैलेंस शीट में आप देखोगे तो बैलेंस शीट में हमारा ये दिखाया हुआ है कि बी लिमिटेड की पुस्तकों में सनरी एसेट्स दस लाख अट्ठाईस हजार और सात लाख बीस हजार रुपए की हैं सात और दस सत्ताईस सॉरी सत्रह लाख अड़तालीस हजार रुपए की टोटल रिलाइजेशन अकाउंट में हमारा डेबिट बैलेंस हो जाएगा सत्रह लाख अड़तालीस हजार रुपए का सेम इसी तरीके से लाइब्रेटीज को ट्रांसफर करने के लिए current liabilities account debit 12 percent debenture account debit to realisation account अब दो लाख पंद्रह हजार रुपए की करंट लाइबिलिटी थी और पिछहत्तर हजार रुपए के हमारे पास डिवेंचर थे बी लिमिटेड की पुस्तकों में दोनों को हमने ट्रांसफर कर दिया टोटल अमाउंट हमारी आ जाएगी दो लाख नब्बे हजार रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में नेक्स्ट हमारा आता है परचेज कंसिडरेशन को रिसीव करने के लिए ए कंपनी परचेज कंसिडरेशन पे करने के लिए एग्री हो जाती है तो ए को हम डेटर के रूप में क्रिएट करेंगे A limited account debit to realisation account total amount कितनी पे करने के लिए कंसिडर करती है परचेज कंसिडरेशन तेरह लाख रुपए का कंसिडर करती है तो तेरह लाख रुपए हमारे दोनों साइड में दिखा दिए जाएंगे अब तेरह लाख रुपए के बदले में हमें प्राप्त क्या क्या हो रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल दस लाख रुपए की परफरेंस शेयर कैपिटल तीन लाख रुपए की और टू ए लिमिटेड अकाउंट जब परचेज कंसिडरेशन हम रिसीव करेंगे तो उसके लिए एंट्री करेगी करोगे आप equity share capital in A limited दस lakh preference share capital in A limited तीन लाख और टू ए लिमिटेड तेरह लाख रुपए ठीक है उसके बाद जितने भी हमारे रिजर्व वगैरह होते हैं उन जनरल रिजर्व वगैरह के लिए एंट्री सेम इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा equity share capital account debit equity share holder को हमें क्या क्या पे करना है ये ध्यान रखना है कि इक्विटी शेयर होल्डर को हमें क्या क्या देना है इक्विटी शेयर होल्डर के खाते में वो सारी चीजें जो होंगी वो ट्रांसफर की जाएंगी सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल आठ लाख रुपए की जनरल रिजर्व कितने का था तीन लाख रुपए का स्टेचुरी रिजर्व पैंतीस हजार रुपए का सरप्लस हमारा तिरसठ हजार रुपए का इस तरीके से जितने भी आइटम हमारे यहाँ आते हैं वो सारे के सारे एक तरीके से ट्रांसफर करने हैं मेरे पास आज ये पीडीएफ के रूप में इतनी ही फाइल थी कल इसके संबंध में और क्रिएट करूंगा तो आगे का जो क्वेश्चन होगा वो हम कल डिस्कस करेंगे यहाँ तक आपको एक तरीके से जितनी भी जर्नल एंट्रिया बताई हैं दोनों कंपनी की पुस्तकों में वो आपको माइंड में रख के चलनी है दोनों पुस्तकों की जर्नल एंट्रिया दोनों ट्रांसफर और ट्रांसफरी कंपनी की पुस्तकों में और अन्य जो पीछे एंट्री हम कर चुके हैं ट्रांसफरी ट्रांसफर कंपनी की पुस्तकों में एंट्रिया वो आपको देखनी है किसी भी तरह का यहां तक कोई भी डाउट है तो आप डिस्कस कर सकते हो अमन yes, योगेंद्र किसी तरह का कोई भी डाउट है आप कंसिडर कर सकते हो किसी भी तरह की कोई भी अगर प्रॉब्लम रहती है क्यूरी रहती है आप बेझिझक पूछ सकते हो ये वीडियो जितने भी हैं ये साथ में मैं कोशिश करूंगा कि चैनल के ऊपर आपके डाल दी जाए तो जो भी यूट्यूब चैनल मेरा है उस चैनल के ऊपर आप इनको देख भी सकते हो दोबारा ठीक है और आगे इनको फॉरवर्ड कर सकते हो लिंक को आपको बता दिया जाएगा ठीक है ठीक है किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है हेलो यस सर जो करवाया वो सारा समझ में आ गया या कुछ भी समझ में नहीं आया